cake. Okej, saya jag på Limala. Erik. Mamma. Amma. Mm. Vet hmm? Erik? Ya. balam. balam. Oh, Anak. Anak siesta. Let me out. Touch up. Stop. ini tenda? Enggak. Score, score? This Yeah. Yeah. Mama? Mama? I'm not gonna miss this one. esse keep the Hello. తింటా అమ్మ తెలుసు Ama, ama, ama, aman, aman ama, ama, ama,